pra tá cá, Laura, tá feliz? Olha pra cá, Laura. Agora aqui, ó, acumulação. Ao vivo vocês de 10 e 28 de julho de 2021. Carros já estão brancos. Acumulação acontecendo, pancada fortíssima de neve aqui agora no condomínio Aspen. Em Gramado. Olha como tá a paisagem aqui já. Isso ao vivo agora. Pegando aqui, tudo tonalidades de branco já. Mudou a paisagem radical. Isso é muito bonito, cara. Isso é lindo, histórico. Vem cá, filho! Vai, Jovem!